Меня зовут Сергей э, Мишуров, я с города Красноярска. Прошел обучение на оборудование DEMS, э, допустим, здесь представим смычек Full Drive. Также на DEMS Pro проходил обучение. Э, оборудование очень понравилось, очень хорошие манипуляторы, четкость заточки довольно-таки высокая. Все, в принципе, очень понятно по обучению было и что самое главное, простота использования. То есть э, каких-то особо больших навыков не требуется, потому что манипуляторы дают э, как бы, очень большую помощь в плане э, угла заточки. По а, Adams Pro а, с манипулятором также могу сказать, что очень удобно затачивать ножницы. Кромка получается равномерная, рез получается после нее идеальный просто. То есть упрощает работу в разы и скорость выполнения заточки. В принципе, оборудованием доволен. Планирую его в ближайшее время приобрести и открыть свою мастерскую.